mendengar Wahai Zat yang maha berkasih sayang Wahai Zat yang maha penolong Wahai Zat yang maha mengetahui Hati hamba-hamba